Jak uprzątnąć ekonomiczne mity, które rozpanoszyły się w Polsce i zniewalają młode umysły? Jak przekonać ludzi, że wolność gospodarcza opłaca się wszystkim? Jak wytłumaczyć, że programy rządowe przynoszą więcej szkód niż pożytku? Wystarczy dobra książka, napisana przystępnym, żywym językiem, by fascynowała, tak prosta, by mógł ją zrozumieć laik, tak doskonała, by otwierała oczy profesjonaliście. Ponadczasowa, zawsze aktualna. Wystarczy ekonomia w jednej lekcji Henry'ego Hazlita, wręczona do przeczytania uczniowi i studentowi dziś, by zmienić przyszłość. Pomóż nam wypromować ekonomię w jednej lekcji i rozesłać tysiąc egzemplarzy do szkół i bibliotek w Polsce. Zobacz, jak możesz zostać mecenasem projektu i umieścić swoje imię i nazwisko lub firmę w podziękowaniach na początku książki. Przyłącz się, pomóż nam edukować i zmieniać świat na lepsze.